Hola a todos! Últimamente podedes ver que algúns xornais fan eco de historias pseudocientíficas arrepiantes que se aterra en más máis plana que aterracha. que nos intoxican cos chemtrails Sí, sí, esos restos que deixan os aviones. que o home nunca estivo na lúa que o centro da Terra está oco e poderíamos seguir así un borrato, a que sí? Pero hai unha que me preocupa especialmente porque pode causar a morte de xente inocente, e eh, son as andrómenas dos antivacinas. Por iso, a historia que vos quero descubrir hoxe trata sobre a enfermidade da varíola, o descubrimento da vacinación e como se xestou a inicios do século XIX, sí, do XIX, a primeira campaña de vacinación a nivel mundial. Aí é nada. En 1980, do século pasado, do século XX, a Organización Mundial da Saúde declarou a Terra zona cero de varíola, grazas a unha campaña masiva de vacinación que comezou hai xa máis de 200 anos. A varíola é unha enfermidade infecciosa e contagiosa causada polo virus varíola, que se caracteriza por provocar febre e pola aparición de bochas de pus na pel que, ao secarse, quedan en forma de costras. Estas, ao caer, deixaban cicatrices permanentes na pel que podían desfigurar o rostro das persoas afectadas. Foi unha das enfermidades máis cruentas e que máis mortes causou na historia da humanidade, contando 300 millóns só durante o século XX. Non foi ata finais do século XVIII que o médico inglés Edward Jenner descubriu un método moito máis seguro e efectivo para loitar contra ela, a vacinación. Jenner observara que as leiteiras que foran infectadas por vacas que padecían a varíola bovina que é, produ é producido pues, polo virus vacina, logo non contraían a enfermidade da varíola normal. O virus vacina transmítese polo contacto directo entre animais infectados e seres humanos. Jenner pensou que debía haber unha relación entre estar exposto a varíola bovina e que se producise unha resistencia á varíola que afectaba aos humanos. As noticias voaron a xiña e seis anos despois do descubrimento de Jenner, o rei Carlos IV, preocupado pola incidencia da varíola no reinado español onde chegaba a afectar o 60% da poboación e alcanzaba mortalidades do 30%, 30%, fixadevos, pois el dispuxo organizar a Real Expedición Filantrópica en 1203 para levar a vacina as que eran provincias españolas de América e Asia, os territorios de ultramar. Este traballo foi asumido por Francisco Xavier Balmis e entre o equipo que o axudaría estaba a que se convertiría na primeira muller enfermeira da historia, a enfermeira galega Isabel Zendal, que ata ese momento era a reitora do Hospicio da Coruña. O seu papel foi esencial na misión, pois foi a cuidadora e enfermeira dos 22 nenos orfos que os acompañarían. Para levar a vacina aos territorios españoles en América, o doutor Balmis partiría da Coruña na corbeta María Pita rumbo a Mena, o 30 de novembro de 1803, cun plan científico baseado nas infeccións inocuas e por parellas dos 22 nenos orfos que os acompañaban co virus da vacina. Unha vez infectado un neno coa vacina, tiña inocular a outro neno con material extraído da pústula do anterior entre os días décimo e duodécimo, para que continuase a cadea humana ata chegar ao seu destino. Non vos pensedes que a vacinación foi recibida con os brazos abertos ali onde chegou. Non, non, non. Senón que se crearon os primeiros movimentos antivacina xa, que aínda continúan na actualidade. O asunto de todo isto e polo cal vos conto é que moi por enriba dos centos de miles de vacinados, o mérito eterno da expedición reside en demostrar ante o mundo entero e ante aqueles antivacinas que opoñían resistencia, como os actuais, con argumentación sen sentido, que as vacinacións preventivas son o remedio máis eficaz contra as enfermidades contagiosas como son Si queréis más información, mirad por la Expedición Balmis por la Asociación Isabel Fendal. Aburiño, vémonos la siguiente.